Amen. sefer prestijini kazanamadım ama onu kendime entegre ettim. Pampa üçgen yok, üçgen. Sezer'in kendisi, Sezer'in kendisi bir PlayStation 4. Ara pası atamıyor Sezer. Böyle artık. Oynamak istiyorsanız gelin ben buradayım.